А озвучено при поддержке канала Аникей НВ. Советую подписаться. это да ты! Ребенок, который ответил на мое объявление. Я сделаю все за деньги. Я должен предупредить вас, хотя я не очень хорошо пою. Three, two, one. Для чего мне нужны деньги? Хорошо. Я уже много лет работаю над своим собственным мультфильмом. Как вы можете видеть, он не оплачивает счета. Но обо мне не беспокойтесь. Нужно пожертвовать собой, чтобы добиться чего-то в этой жизни. Так что позвольте мне заработать свое жалование. Three, two, one. Почему ты останавливаешься? Этот? Это прекрасно. Это круто. Каждый раз, когда я недостаточно сплю, это происходит. Хотя сон для слабых. Мне нужны книги, так что тебе лучше продолжать. Three, two, one, go! Я... Мне пришлось продолжать. Пожалуйста. Three, two, one.